Bonjour et bienvenue aux administrateurs éthiques des écoles sur la configuration des horaires et calendriers scolaires. Donc, pour faire ça, on va à notre menu administrateur, configuration, et dans la configuration, on a ici horaires et calendrier. Il faut dire d'abord que c'est vraiment important de faire une définition et eh, réelle, stricte, eh, de, la, de la, la, configuration des horaires et calendrières pour, parce qu'à partir de ça, on va déterminer qui, au niveau des euh, rôles des superviseurs, va pouvoir euh, faire la supervision, la monitorisation et l'accès à les données et euh, à travers les rapports d'activité, de navigation, de YouTube, de recherche, etc. de Lazarus. Et donc, qui va pouvoir faire ça C'est-à-dire, tout ça qui, euh, qui se passe euh, au dispositif de, nos élèves dans l'horaire et le calendrier scolaire va être que euh, supervisé, va être pouvoir que par les superviseurs écolières, c'est-à-dire les professeurs, les administrateurs TIC, les directeurs de l'école, etc. Donc, au niveau des supervisions, monitorisation, rapport, comme je viens de, vous dire. Et dehors, l'horaire et le calendrier scolaire vont être que les familles pour et, euh, toujours faire le respect de, de la privacité des données, de le respect des accès et de, le donner d'accès à, chaque moment. C'est-à-dire, on parle de mineurs et ils sont élèves à l'école, mais ils sont enfants dehors l'école chez eux. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, donc, pour faire ça, on va pouvoir configurer n'importe combien des horaires on a besoin, c'est-à-dire selon les niveaux, selon les grades, selon les classes, selon quelques événements particuliers, on va pouvoir créer et configurer, configurer n'importe combien de, des horaires qu'on a besoin, comme je viens de vous dire. On va mettre les, les, les les, prénoms, c'est-à-dire on vient les noms, de la de de l'horaire. Dans ce cas-là, l'entité, ça veut dire pour notre école, on va pouvoir même choisir les couleurs. On va faire une petite description pour, pour ne tromper pas. On va les appliquer après de configurer l'horaire, l'horaire de, début vous, l'horaire de finalisation à la au matin, ou si on a que horaire étendu, on va effacer euh, celui-ci de l'après-midi mais on va pouvoir faire, choisir n'importe les nombres, les, numéros de horaires qu'on avait soit. Après ça, on va y aller au calendrier. Et ici, on, a, on va créer un autre, mais pour vous expliquer plus vite, on va choisir ces deux mots. Donc, on va aussi avoir la possibilité de, faire les, les de, l'assigner un nom, l'entité, c'est-à-dire notre école, une petite description. Et ici, comme vous voyez, les horaires sont déjà intégrés dans le calendrier. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire d'abord la configuration des horaires pour avoir quelques, quelques données, c'est-à-dire pour intégrer, pour les mettre dans les calendriers. Dans ces cas-là, par exemple, et vous pouvez choisir tous les horaires, c'est-à-dire, par exemple, si on a ici l'horaire école, collégio, on va les choisir et vous, vous voyez ici que les, les, les, les couleurs, les horaires euh, choisis, c'est les eh, le les école. Donc, on va les marquer, par exemple, pour tous les mois de juillet. Donc, on les marque ici. Vous, dire, vous dites, euh, euh, mais les samedis et dimanches, ce sont fériés, les, enfants ne vont pas à l'école. OK, on va ici, un petit truc, on va ici, oh, aucune, on va marquer les samedis et les dimanches de le week-end, donc c'est plus facile, plus vite de démarquer les week-ends, qui marquer les jours d'école. De, de la même façon qu'on a ici, par exemple, horaire mercredi, on va le faire. On va choisir, vous voyez que c'est déjà les couleurs ici, mais on va marquer les mercredis. De la même façon, s'il y a par exemple un jour férié, on les marque ici, le 19 juillet, on les marque. Donc, et vous pouvez de la même façon copier et et ajouter une, leur colère pour l'année suivante. Donc, euh, c'est très important, comme je vous disais, je vous disais d'abord, faire la configuration d'abord des horaires pour l'avoir ici disponible et après les calendriers. Donc, ça c'est tout pour l'instant. Et comme toujours, euh, je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels. Merci à la prochaine.